сен көзің жұмда қазір мен саған сюрпризім бар көзің жұмып аузың ашсың неге бұл сен эмошнсың көзің жұмып аузың ашсың қызықтай сюрприз қой мінекей мага турмушка чыкчы анда бир шарт менен э кандай шарт э, мен сага азыр бир табышмак айтам ошол табышмакты тапсаң турмушка чыгам таппасаң анда чыкпайм макул бирок оңойраагын айт. Өзі кичинекей сазда жүрөт көлчүк саз суулар жакшы көрөт да кичинекей муздак деп оны секіріп секіріп қойды мұздақ кішнекей. бұл не а да уй емес та а уй емес пе емена мындай кішінекей балшықтар болады ғой кішінекей көлшік балшық саз ошонун ичинен мынтип секирип секирип көп көп деп кой сазданган жасыл муздак а таптым таптым Ечки. мына эчки эчки жеткен мал экенсиң го ооба эчки эчки алчу эчки эчки алчу Uzunluktan beri. жүрөбүз He, göz ne oldu göz? <laughs> жа эшикти сүзүп албадымбы Ya нұрбек қайтем мен жас бала емеспін ғой ашығын айттым баяғы эле кыздар да турабы билесиз го эми мушташтын баары кыздардын айынан чыгат да билесиз да эмне жігіт бар кыздарга тийишип алыпсыңбы жоқ мен жигиттер менен мушташкан жокмун и кыздар бе аялым менен аялым менен аялым ата койчу шылдыңдап қалыңызшы өзіңізші өзіңіз не болды көзіңізге е мен да еркекшілік та үч бир удар бір чечилди го ғой бір менен жанагылардын жүрегін түсіріп кешірім сураттым ғой жалдыратып сіз андай деле мұшташ алчу эмес элеңиз го эмнеге кантип жок сен туура эмес түшүнүп калдың окшойт бир удар тийди жана жерге таттырап титіреп жатып алып же өлміш болып жатып алып жанағылар жаман жалдырат кешірім сұратып не болды қарындашым не болды жардам керек пе неге ойлап отасың не кредит предитің бар ба не ол да не мегабайтың түгел интернетке кіре албай атасыңбы жоқ байке мен бүгін жолығушыға бармақпын да анан ушул жерде отургам да бул жерде эртең менен краска алып кетиптир да байке эртерээк айтып койсоң болмок экен э туа негизи аял кишини көп уга бербеш керек экен бир эки жолу аяшыңа тамак жасашып үй жыйнашып койдум эле бүгүн эртең менен туруп алып айтып атпайбы тур түшкө тамак жаса деп коет мага сагабы жиним келді мен саған айттым мен міне мен саған міне мен саған міне тиги сатып алған ашбас жүнмүнбү дедім туурабы жайлап турмунбу десем эле қарап карап туруп анда үй жыйна деп атпайбы макулбу анан күлкүм келип кетти дагы эй койсоңчу айланайын мен сенин эмне айтканыңды аткарып жүрө беришим керекпи дедим анан сыртка чыгып алып кетип калдым э молодец бул жагын эркекче кылыпсың да эркекче кылыпсың молодец сыртка чыктым дагы тамагын да жасаган жокмун үйүн да жыйнабай кир жууп отуруп алдым элестесе <laughs> жаман жайлап туруп саламатсызбы аке эмне издеп атасыз мага жанагы мындай бышык айрылбаган анан мындай кобранын терисинен жасалган бут кийим керек эле да ушундай кийимдер да ооба бар эме кобраңыздын бут размери канча а кобранын кобранын бутунун размери неме кырк сегизби кырк тогуздай ушундай жыландарда да бут болмок беле жоқ менің кобрамда буту бар тап бере берсеңіз а, бұл жақтан не берейін бұл жақтан чоңыз шампунь бар ғой шампунь мындай ооба шампуньдун эми түрлөрү бар кандай чачка керек сизге кандай чачка түрү бар эми байки коюу чачка бар суюк чачка бар майлуу чачка бар кургак чачка бар жумшак чачка бар катуу чачка бар дегендейайз чоң мага дегенчи мага мындай кир чачка берип коюңузчу бир шампунь кир бар эми э, нурбектин да келер маалы болуп калыптыр азыр келип чоочуптат майға қандайсыз міне кеш тіге аялым алып келмедің бе алып келдің бе алып келдім азаматсың руслан маке негізі удачно үйлөніш деген бұл қандай болады бұл қандай удачно мындай игілікті удачно қандай бір аял алса болады Не, удачный үйленейін деп ба? ғой жоқ құдай сақтасын екінші үйленбеймін негізі қандай болады деймін да мен саған қандай түсіндірсем бұл удачный үйленді деген нұрбек мындай чоң мүшек. чоң мүшек. ошол мүшектің іші тола уулу жылан кобра қарачар қарачар жалаң уулуу жылан ошол мүшөктүн ішінен қолыңды салып тандап отырып, тандап отырып, чакпаган сулуу жыланды таап чыкканга бар. точно демек биз экөөбүз тең мындай удачно үйлөнмөп турбуз анда э экөөбүз тең сени кого билбейм нурбек мына мен уп удачно үйлөнгөм да зыңко коңузча ай жеңең болбойсың бердібек мен суға суға кетіп жатқанмын нұрбек ұмытып қалған тұрмаймын нұрбек алтын мыстың жанында су шығып жатау ооба шығып жатады су шығып жатады а аябай удачно үйленген ғой